अगर हमारा ऑडी अगर हमारा ऑडी एम होता तो हम वहाँ पे जाके यूज़ करके हम डायरेक्ट डेमो लेकिन आपको समझ में आना ये हो गया ब्रांच पाइप ये कैनोसोस पाइप वर इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और aim aim the base of fire और पीछे से कमांड देंगे वॉल ओपन करो वॉल ओपन करो open the wall open the wall और ये कमांड देना है हमको नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं ऐसे ऐसे कर रहा है उसने पानी छोड़ पानी छोड़ हाँ तो, हाँ तो गया तो ये बात है तो इसके लिए हमको क्या करना ज़रूरी है क्या करना जरूरी है हमको हम हमको कमांड देना है क्या करना है क्लॉक बोलते क्या बोलते हैं round the clock round the clock clock यानी घड़ी क्लॉक यानी घड़ी राउंड द क्लॉक यानी इस तरह से हम ओपन करेंगे और निशान इस तरह से रखेंगे गुड आफ्टरनून लेकिन ये हफ्ते में दस दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे डेमो प्रैक्टिकल करके हम लोग रेडी रहेंगे If any incident happen, what we will do? We will fight with these equipments. समझ गए सब लोग ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए हमको रेडी पोजीशन में रहना चाहिए रेडी नाम जितेंद्र पाठर है मैं आपको फायर एक्सटिंग्शर कैसे ऑपरेट करना है वो बताऊंगा और हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगे कौन से कौन से इक्विपमेंट लगे फायर एक्सटिंग्शर है फर्स्ट सेकेंड हमारे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है और हमारे यहाँ पे क्या है स्प्रिंकलर है हमारे यहाँ पे क्या है और ऑडी में क्या है ऑडी में हमारे पास स्मोक डिटेक्टर भी है फायर एक्सटिंगशर भी है और fire alarm smoke detector manual call point है बराबर है ना मैनुअल कॉल पॉइंट है स्प्रिंकलर भी है और और कौन सा इक्विपमेंट है होज बॉक्स है कौन सा फायर होज बॉक्स जो रेड कलर का है वो होज बॉक्स है उसके अंदर जो क्या रहता है उसके अंदर कैनवास कैनवास होज पाइप रहता है कौन सा रहता है कैनवास होज पाइप उसके आगे एक साइड में मेल कपलिंग होता है दूसरे साइड में फीमेल कपलिंग होती है फीमेल कपलिंग होता है मेल कपलिंग होता है और और क्या होता है मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग के आगे क्या होता है एक ब्रांच पाइप होता है ब्रांच पाइप मालूम है ना नोजल ब्रांच पाइप वो होता है बराबर कि नहीं तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे पहले हम आग कैसे लगती है किन चीज़ों से आग लगती है कौन से वो तीन चीज़ें हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाँ? और हीट एयर हीट और एयर ऑक्सीजन हीट और fuel oxygen triangle of the fire बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं triangle of the fire oxygen heat और फ्यूल ये तीन चीज़ें एक साथ जब आती है तो आग लगती है ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन है बराबर कि नहीं तो ऑक्सीजन जब हवा में होती है तो आग लग सकती है मगर उसके साथ क्या होना चाहिए हीट तापमान टेम्परेचर समझ गए आग की तीली और उसके बाद में फ्यूल फ्यूल कौन सा फिर फ्यूल अभी फ्यूल देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे आग लगती है दीवार को तो नहीं लगेगी लकड़े को लगेगी बराबर वो क्लास एक क्लास ऑफ फायर आएगा कपड़े को लगेगी एक क्लास ऑफ फायर है और फुटे को लग सकती है एक क्लास ऑफ फायर हो गया फिर B class of fire petrol को लग सकती है लिक्विड को लग सकती है पेट्रोल ये केरोसिन और डीजल ये बी क्लास ऑफ फायर आया सी क्लास यानी गैस की फायर ये सब फ्यूल है मैं जो बता रहा हूँ ना ये जो क्या है फ्यूल है फ्यूल फ्यूल के बिना आग नहीं लग सकती जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है फ्यूल हुआ बराबर इलेक्ट्रिसिटी और क्या है गैस है C type of fire gas fire बोलते हैं उसको डी टाइप मेटल फायर बोलते हैं बराबर और ई e टाइप यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर बोलते हैं बराबर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं हमको हीट को हटाना है हीट यानी आग पर हमको हीट को हटाना है हम लोग क्या करेंगे अभी लकड़े को लगी हुई आग हम लोग क्या कर सकते हैं पानी से बुझा सकते हैं यानी हम लोग क्या करते हैं पानी से बुझा सकते हैं लकड़े को लगी हुई आग को हम लोग पानी से बुझा सकते हैं यानी हीट को क्या करेंगे हम लोग कूलिंग करेंगे क्या करेंगे हीट हीट को ऑपोजिट हमको कूलिंग करेंगे तो आग बुझ जाएगी यानी हीट ऑक्सीजन और फ्यूल में हमने हीट को पानी से बुझा दिया तो क्या हुआ आग बुझ गई बुझ जाएगी बराबर यानी हीट कूलिंग हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कूलिंग करूँगा क्या करूँगा कूलिंग कूलिंग करूँगा ओके हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कूलिंग कूलिंग करूँगा और अभी हीट हुआ मैंने क्या किया पानी डाल दिया और आग बुझ गई यानी हीट को हटाने के लिए मैं कूलिंग करूँगा अभी उसके बाद सेकेंड पार्ट है triangle of the fire heat oxygen और फ्यूल अभी ऑक्सीजन की तरफ आते हैं हम लोग ऑक्सीजन को हम कैसे हटाएंगे कौन बता सकता है ऑक्सीजन कैसे हम हटा सकते हैं बताएं ऑक्सीजन कैसे हटा सकते हैं अभी देखो ऑक्सीजन एक लैंप दिया जलता है बराबर की नहीं हाँ हाँ। दिया जलता है तो हम लोग कैसे हटाते हैं हवा दीवा को दिए को हम कैसे बंद करते हैं ऊपर से ढक देते तो- ऊपर से ढक देते बराबर सही जवाब क्या बताया आपने ऊपर से ढक देते तो बंद क्या ढक देते हैं ऊपर से ढकने के बाद क्या होता है दिया जल जल नहीं जाता है दिया फड़फड़ाता है फड़फड़ा के बूझ जाता है फड़फड़ा के बूझ जाता है यानी हम लोग क्या करते हैं ब्लैंकेटिंग समझ गए ऑक्सीजन को हम लोग कैसे हटाएंगे वही ऊपर से ऊपर से ढक देंगे ब्लैंकेटिंग क्या ब्लैंकेटिंग ब्लैंकेटिंग ऑक्सीजन को हटाएंगे तो अभी देखो आपके शरीर के ऊपर भी हाथ लग गया आपके शरीर के ऊपर भी आग लगे तो हम लोग क्या करते हैं ब्लैंकेटिंग करते चलो खड़ा करके चद्दर डाल दिया और क्या करेंगे ऑक्सीजन खड़ा हो जाएगा हम लोग रोडिंग करेंगे तो क्या होता है वो आग बुझ जाएगी निकलता तो है ऐसा रोलिंग करके आग बुझ जाएगी समझ गए तो क्या होगा है जैसे हम रोलिंग करेंगे तो क्या होगा आग बुझ जाएगी आग बुझ जाएगी यानी ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करेगा वो आग बुझ जाएगा यानी क्या होता है हीट हीट को हटाता है क्या ऑक्सीजन को हटाया था क्या फ्यूल को हटाता है ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है हीट यानी कूलिंग यार पानी नहीं डाल रहे हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग पाउडर डाल रहे हैं हाँ तो क्या कैसे क्या होता है तो हम लोग ऑक्सीजन हटाते हैं क्या फ्यूल हटाते हैं क्या हीट हटाते हैं क्या हटाते हैं हम लोग यानी पानी डालेंगे तो हीट हटाएगा ये फायर है ये फायर एक्सटेंशन क्या हटाते हैं हम लोग हीट हटाते हीट कैसा हटाएगा हीट हीट कैसा हटाएगा हीट यानी कूलिंग करेंगे भाई हीट कूलिंग कूलिंग कूलिंग करने के लिए हमको ये कूलिंग नहीं हो रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर पाउडर है तो क्या होगा ब्लैंकेटिंग ब्लैंकेटिंग एक पाउडर की चादर उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग क्या करेंगे ब्लैंकेटिंग करेंगे यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा ब्लैंकेटिंग क्या होगा ब्लैंकेटिंग होगा समझ गए यानी हीट को हटाने के लिए पानी का इस्तेमाल करके कूलिंग करेंगे और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग करेंगे और आग बुझा देंगे उसके बाद में क्या आएगा हीट हुआ ऑक्सीजन हुआ और तीसरा कौन सा फ्यूल समझ गया फ्यूल फ्यूल फ्यूल अभी फ्यूल मैंने बताया आपको लकड़े को कुटे को हाँ। और कपड़े को ये एक क्लास का फायर है उसमें वो फ्यूल हो गया फिर बाद में पेट्रोल डीजल केरोसिन वो भी फ्यूल हुआ फिर बाद में गैस वो भी फ्यूल हुआ और इलेक्ट्रिसिटी वो भी फ्यूल हुआ अभी फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा स्टारवेशन स्टारवेशन क्या करेंगे फ्यूल को हटाने के लिए मैं स्टारवेशन करूंगा क्या करूंगा starvation starvation starvation starvation starvation starvation समझ गए समझ स्टारवेशन क्या करेंगे हम लोग स्टारवेशन का मतलब क्या है समझ में आपको स्टारवेशन हाँ? का मतलब स्टारवेशन स्टारवेशन का मतलब क्या है पीछे पीछे पीछे हाथ पीछे स्टारवेशन का मतलब स्टारवेशन का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टारवेशन कैसे करेंगे स्विच ऑफ करेंगे स्विच ऑफ करेंगे यानी सप्लाई बंद करेंगे यानी स्टारवेशन हुआ यानी उसको रोक दिया वहीं पे नहीं तो फड़फड़ाते बैठेगा वो और हम लोग यहाँ से फायर स्टेशन से आग बुझाने को गया होज कैनवास होज पाइप से आग बुझाने को गया तो क्या होगा आग इधर से चालू है सप्लाई और इधर से वो हमारा फायर ये खत्म हो जाएगा लेकिन वो सप्लाई चालू होने की वजह से और आग बढ़ते गए तो हम लोग को हमेशा क्या करना है स्टारवेशन करना है फ्यूल को हटाना है यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग लग गई हम लोग क्या करेंगे स्विच ऑफ करेंगे गैस की आग लगी हम लोग क्या करेंगे गैस की आग लगती है तो क्या करते हैं हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे गैस की आग लगती है तो हम लोग स्टारवेशन कैसे करें स्टारवेशन का बात कर रहा हूँ स्टारवेशन हाँ, हम लोग कैसे करेंगे वॉल बंद करेंगे बराबर यानी वो स्टारवेशन यानी सप्लाई बंद कर रहा हूँ अभी लकड़ी को आग लग गई इधर लग गई उधर लग गई बराबर है कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इधर सामान है सामान यानी फ्यूल जो तो सामान को हम लोग साइड में करेंगे अरे भाई ये भी जल जाएगा ये भी जल जाएगा फटाफट हटाओ तो ये जो फटाफट हटाते हैं हम लोग क्या हटाते हैं फ्यूल को हटाते हैं फ्यूल को हटाना मतलब स्टार जाना यानी हम हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे क्या करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको स्टारवेशन करना ज़रूरी पहले क्योंकि हम सप्लाई बंद करेंगे बराबर गैस की आग लगती है हम लोग क्या करेंगे पहला मेन वॉल बंद करेंगे वॉल बंद करके तो जो सप्लाई बंद होने के बाद क्या जो ऊपर का जला है वही जलेगा हाँ। उसको हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं पानी से अगर साधारण आग है तो पानी से बुझा सकते हैं लेकिन हमेशा ध्यान में रखना हमको क्या करना है पहले स्टारवेशन क्या करेंगे हम लोग स्टार वेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि सप्लाई वहाँ पे हम लोग रोक देते हैं और आगे की जो आग लगी है छोटी वो हम बुझा सकते हैं क्योंकि सप्लाई अगर हम बंद नहीं करेंगे और वो यहाँ से वो उधर से डिस्कियाँ और इधर से डिस्कियाँ बढ़ते जाएगा तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा तीन मिनट का आग जो रहता है दो मिनट का आग रहता है एक मिनट का आग रहता है उसको ही बुझा सकते हैं छोटा आग छोटा आग ही बुझा सकते हैं छोटा आग ही बुझा सकता है तो भड़केगी तो इसके लिए भड़कने से पहले हमको भड़कने का रुकने का है क्या करने का हमको स्टारवेशन कोई भी आग लगती है पहले स्टारवेशन करो अरे सब जल जाएगा तो बाजू करो हटा सकते तो वो स्टारवेशन हुआ और बुझाना हमारा कूलिंग हुआ तो और ऑक्सीजन कट हुआ ब्लैंकेटिंग यानी ऑक्सीजन कट हुआ यानी ब्लैंकेटिंग ये समझ गए ना ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे और हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे ये समझ गए ना हाँ ठीक है अभी ये जो फायर है हम लोग कैसा यूज़ करने का है उसका मेथड क्या है पास कौन सा मेथड है पास, पास का स्पेलिंग क्या है P A double P A double S pass P for P for pull the safety pin क्या करेंगे हम लोग ये हमारा सेफ्टी पिन है क्या है इसको हमने क्या किया पुल किया पुल द सेफ्टी पिन हमको हमेशा पुल द सेफ्टी पिन करना है नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ यूज करने जाएंगे तो क्या होगा देखो अभी इसका निशाना किधर है नीचे हम लोग ऐसे दबाएंगे तो हो जाएगा क्या नीचे जाएगा नीचे जाएगा निशाना भी ध्यान में रखना है यानी पुल द सेफ्टी पिन करने के लिए पुल द सेफ्टी पिन अगर मैंने नहीं किया तो दबाएंगे डायरेक्ट तो होगा क्या दबेगा क्योंकि वो अटका है वो पुल द सेफ्टी पिन निकालना जरूरी है उसके पहले भी उसके बाद में हमको क्या करना है एम नहीं करेंगे और डायरेक्ट दबाएंगे तो चलेगा क्या तो निशाना किधर है इधर है <clears throat> तो अभी हम लोग क्या करेंगे सेकंड अल्फाबेट क्या है A A for aim the base of I यानी एम ये मैंने निशाना ताक दिया लेकिन हमेशा देखने का है जो स्टार्ट करने से पहले हमको ये जो प्रेशर गेज है दिख रहा है आपको हाँ। ये हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए अगर ये रेड पे रहेगा तो इसके अंदर प्रेशर नहीं रहेगा और इसके अंदर से पाउडर बाहर नहीं निकलेगी तो हमेशा देखना है ग्रीन पे है यानी इसके अंदर प्रेशर है हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर aim the base of fire यानी aim the base of fire यानी एम यानी निशाना लगाना बी फॉर बेस यानी जहाँ पे आग लगी हम उसके फ्लेम के ऊपर निशाना नहीं लगा दागना है बेस। हमको बेस पे जहाँ पे आग लगी है निशाना लगा aim the base of fire और फिर बाद में क्या करेंगे इसको दबाएंगे क्या करेंगे इसको दबाएंगे यानी स्क्विच द लीवर यानी लीवर को हम दबाएंगे और फिर बाद में दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है चौथा अल्फाबेट स्वीप होस पाइप ये जो पाइप है hose pipe sweep hose pipe side pipe समझ गए अभी ये सेम है ये प्रोसीजर दूसरा है ये हमारे यहाँ पे पाउडर है इसमें से पाउडर बाहर निकलेगी मगर इसमें से क्या निकलेगा बाहर C O two full form क्या है कौन बता सकता है C O two full form क्या है carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide कैसे होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है अभी इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे हाथ से अभी कैसे पकड़ा था तो ये हमेशा ध्यान में रखना है लेफ्ट हैंड से हम हैंडल को पकड़ेंगे कैसे हैंडल को पकड़ेंगे हमेशा क्योंकि यहाँ पे कूलिंग होगा ठंडा निकलेगा ये जो निकलेगा वो ठंडा निकलेगा बराबर कार्बन डाइऑक्साइड <clears throat> हमेशा ध्यान में रखो लेफ्ट हैंड से हैंडल को पकड़ेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे पहला अल्फाबेट क्या है बोल द बोल द द सेफ्टी पिन ये जो पिन है लेकिन उसके पहले हमको सील तोड़ना होता है अगर सील नहीं तोड़ दिया तो नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा पिन समझ गए ठीक है ठीक है हाँ देखो इन्होंने सील तोड़ दिया है समझ गए पुल सेफ्टी मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया ध्यान में रखना कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं यार क्या करना क्या नहीं करना है तो हम लोग सील तोड़ के सील तोड़ के पुल निकालना क्योंकि ये P for pull the safety pin हो गया लेकिन seal without breaking seal you can't open the pin ठीक है हाँ, अभी इसके बाद में <clears throat> निशाना हमेशा ध्यान में रखना है pull the safety pin aim the base of fire कहीं पे भी आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी की आग ज़्यादा करके देखो अभी ये केबल जल रहा है वहां पे हाँ, तो निशाना मैंने लगा दिया है और फिर बाद में लेकिन ये अभी वॉल को मुझे ओपन करना है कौन से जगह पे ओपन करेंगे लेफ्ट में या राइट में कभी कभी क्या होता है हम लोग को ये ऐसे वापस हो उसको ही टाइट कर देते हैं हाँ, तो हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि कौन से जगह पे होना राउंड द क्लॉक बोलते हैं क्या बोलते हैं round clock round clock clock यानी घड़ी क्लॉक यानी घड़ी राउंड क्लॉक यानी इस तरह से हम ओपन करेंगे और निशान इस तरह से रखेंगे ठीक है समझ में आया सबको हाँ। ये देखो अभी आप लोग यहाँ पे हाथ लगा के भी देख सकते हैं कि ये कूल हुआ है थोड़ी देर समझ गए तो ये <clears throat> हमेशा ध्यान में रखना है इसमें से क्या निकलेगा CO2 अब ये कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस वॉल को हम लोग बंद भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बंद भी कर सकते हैं बंद भी कर सकते यानी ये वॉल को हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ रुक गया ओपन किया फटा करके क्या निकला क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला बराबर और कैसा था वो कूल था हीट था क्या था कूल था कूल ठंडा रहता वो समझ गए और उसका कोई ये नहीं होगा देखो कुछ नहीं होगा गंदगी फैल गई नहीं इसमें से क्या होगा ये अंदर ऑफिस में यूज कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर है वहाँ पे तो हम लोग ये पाउडर यूज करेंगे तो कंप्यूटर डैमेज हो जा सकता है छोटी सी आग लगे तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे क्या होगा आप हाँ, पूछ सकते मगर उसके पहले हमेशा ध्यान में रखना स्टार वेशन इलेक्ट्रिसिटी तो की आग लगने के लिए हम लोग ये बुझा सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सी का और <coughs> बाहर आग लगती है तो हम लोग ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं इसमें से जो निकलेगा पाउडर निकलेगा सब जगह पे पाउडर पाउडर पाउडर पाउडर समझ गए तो ये गंदगी ये फैल सकती है और इसका सब पाउडर किस चीज का सीओ टू भी उड़ जाएगा ये chemical dry chemical mixing powder रहता है केमिकल पाउडर रहता है उसमें उसको ड्राई केमिकली पाउडर बोलते हैं ठीक है समझ में आया सबको पानी फिल्टर के बारे में किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं बराबर ना हाँ। जब भी आपको लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है तो हम लोग इसका फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम आग बुझा सकते हैं अभी हमको हम किस किसके बारे में जानकारी देंगे अभी स्मोक डिटेक्टर मालूम है आपको स्मोक डिटेक्टर स्मोक का मतलब धुआं धुआं तो कोई भी धुआं कोई भी धुआं अगर वो स्मोक डिटेक्टर में जाएगा तो क्या होगा एक्टिवेट होगा क्या होगा जैसे एक्टिवेट हो गया उधर उसका सायरन है वो बजते रहेगा अलार्म बजेगा जहाँ जहाँ पे अलार्म है वहाँ सब जगह पे बजेगा समझ गए सबको smoke detector any type of smoke उसके लिए ऐसा नहीं कोई कारपेंटर का वर्क भी होता रहेगा तो उसका भी धुआं अगर ऊपर गया वो बजेगा मतलब तो हम तो सब जगह में क्योंकि एक्टिवेट हाँ। होगा उसके अंदर धुआं चला जाएगा तो सेंसर एक्ट करेगा हाँ। सूंघेगा अरे गया अंदर तो पहले से क्या होता है आपने डिवाइस देखा रहेगा स्मोक डिटेक्टर का क्या होता है वो स्मोक डिटेक्टर में लाइट ब्लिंकिंग करती है ब्लिंक होता है जैसे धुआं अंदर चला गया वो उसका सायरन बजेगा लेकिन वो दिया क्या दिया का क्या होगा वो रेड लाइट जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी वो ब्लिंकिंग नहीं होगा समझ यानी इसका समझ जाने का कि ये एक्टिवेट हो गया <coughs> और सायरन सब जगह पर बजेगा मगर इसका हमको पता कब चलेगा कहाँ पे है कैसा पता चलेगा जैसे सायरन बजेगा हम लोग कहाँ पे जाना हमको चाहिए किसी को मालूम नहीं है कि ये कहाँ पे है लोकेशन कहाँ पे है कहाँ पे पीर है सिर्फ पीना ही ज़रूरी नहीं है आग भी लगी रहेगी कोई कुछ किया रहेगा आग लगे धुआं तो जाएगा ही तो वो भी हो सकता है तो हमको इसके लिए तुरंत <clears throat> कहाँ पे जाना चाहिए हमको जो कंट्रोल रूम में है पैनल है हमारा एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं उसको वहाँ पे जाना है उसका एड्रेस देखना है और उस जगह पे पहुँचना ज़रूरी है हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कंट्रोल पैनल कम ऑनलाइन बराबर कि नहीं हाँ वहाँ पे देखो एक्टिव हुआ है कि नहीं यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर अलार्म बज रहा है स्मोक डिटेक्टर शायद एक्टिव हुआ हो सकता है नहीं तो और दूसरा कौन सा चीज़ है एक स्मोक डिटेक्टर है और दूसरा रेड कलर का manual manual call point sixty eight degree sprinkler क्या होता है स्प्रिंकलर शॉवर वाला शॉवर वाला बराबर है उसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब होती है लेकिन वो कब पहले स्मोक डिटेक्टर से हमने हमको पता चला फिर बाद में आग लग गई है हम लोग बुझा नहीं पा रहे हैं और स्प्रिंकलर बाद में क्या काम करेगा हीट जनरेट हुआ क्या हुआ हीट जनरेट हुआ और सिक्सटी डिग्री क्रॉस करने के बाद वो ट्यूब फट जाएगी और पानी बहना चालू हो जाएगा सराउंडिंग एरिया से पानी बहना चाहिए हमको कुछ करना नहीं है समझ गए और हो, हीट होने के बाद वो तुरंत उसका काम करेगा पानी से आग बुझना चालू हो जाएगा कहीं पे भी हुआ रहेगा इंसिडेंट हुआ रहेगा ये क्रॉस करने के बाद स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए तो ये काम अपना उसका होता है वो नुकसान ज़्यादा होता है पानी पानी फैल जाएगा और सब जगह पे खराब हो जाएगा तो इसके लिए फायर स्प्रिंकलर से पहले आग बुझाओ नहीं तो आगे चल के तो ऑटो में जो काम कर रहे हो वो होगा ही वो फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है और क्या हमारे पास बॉडी में क्या है beam detector beam detector heat detector beam detector beam beam अरे बॉडी में जाएगा बीम डिटेक्टर बीम डिटेक्टर समझ गए लेजर लेजर हाँ और हमारे पास अपना इक्विपमेंट कौन सा है होजरिल होजरिल है अभी उधर जाना है क्या क्या इतना ही हाँ नहीं जा सकते ना <coughs> हमारे पास ऑडी में देखो अभी कहीं पे भी अगर लगता है सीट सीट जल रही है वहाँ पे क्या हुआ आग लग गई शुरुआत हो गई पर स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ ये सब हुआ तो हमको क्या करना है होजरील को ओपन करना है मालूम है ना होजरील रबर का होता है वो मालूम है ना ब्लैक कलर का आगे क्या रहेगा उसका वॉल रहता है करने के लिए जैसे ही जहाँ जहाँ पे हुआ है अभी लगता है कि वहाँ पे हुआ है तो चलो एग्जिट गेट पे गेट के सामने ही अपना होजरील का ये है ड्रम है वो ड्रम घुमा के होजरील को लेके दौड़ के आगे बढ़ने का और जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे एम करने का और पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं आग बुझा सकते हैं बुझा सकते हैं बराबर उसको कौन सा उसका आगे क्या लगा शटअप नोजल क्या है नोजल हमारे यहाँ पे नोजल है तुम्हारे यहाँ पे ये है ना वॉल है अपना वॉल ऐसा बंद करना है चल कल किया था ना अपन परसों वॉल है वॉल ऐसा है वॉल है तो, तो वो वॉल को ऑन करेंगे पानी आना चालू हो जाएगा हमारा जहाँ से ड्रम है वहाँ पे वॉल ओपन करना है और आगे का वॉल ओपन करने के बाद पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं आग बुझा सकते हैं बराबर तो ये होजरील का काम हुआ उसके बाद में हमारे पास क्या है दूसरा एक बाजू में बड़ी आग लगी है <coughs> ये पानी का डायमीटर कितना रहता है पाइप का और फिर कैनवास हाउस पाइप उससे बड़ा रहेगा ये साइज में बराबर कि नहीं तीस मीटर का रहता है हाँ, तीस मीटर थर्टी मीटर का वो रहता है लेकिन वो फ्लैट रहता है उसमें दस के से तक प्रेशर हम लोग दे सकते हैं हम लोग तो देते ही हैं दस के तक प्रेशर देते हैं और क्या होगा उसको यूज़ करने के लिए हमको stand up stand by fire hydrant riser होता है क्या होता है stand up stand by fire hydrant अभी होज बॉक्स है फायर होज बॉक्स में क्या रहता है दो कौन बता सकते क्या बता सकते उसमें फायर होज बॉक्स में क्या होता है लाल बॉक्स में वो पाइप रहता है वाइट वाला कौन सा वाला पाइप व्हाइट वाला पाइप को क्या बोलते हैं canvas hose pipe canvas canvas canvas hose pipe canvas hose pipe बोलते क्या बोलते हैं उसको कैनवास होज पाइप अभी एक कैनवास होज पाइप के आगे क्या होता है कैनवास होज मेल कपलिंग क्या होता है मेल, मेल कपलिंग उसके पीछे फीमेल कपलिंग और उसके ऑपोजिट क्या रहेगा फीमेल कपलिंग समझ गए मेल कपलिंग आगे रहेगा फीमेल कपलिंग पीछे रहेगा बराबर आगे जो फीमेल कपलिंग है अभी stand by fire hundred riser में क्या रहेगा मेल रहेगा फीमेल रहेगा स्टैंड बाय फायर हंड्रेड एक जगह पे जो स्टैंड है रेड कलर का जो पाइप है उसको वॉल होता है उसको क्या अटैच करेंगे हम लोग ऑलरेडी फीमेल है उसको फीमेल को फीमेल नहीं अटैच होता है फीमेल को मेल अभी जो ये होल है होल है वो फीमेल है उसके अंदर लक्स है समझ में हाँ. तो मेल कपलिंग जो कैनवास हाउस पाइप में जो मेल कपलिंग है उसको फीमेल फीमेल कपलिंग के अंदर डालना है क्या करना है समझ में फीमेल कपलिंग में डालना है पर वो हो गया मेल और फीमेल अभी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा फीमेल कपलिंग फीमेल आगे जाएगा वो फीमेल कपलिंग जाएगा उसके उसके आगे क्या निकलेगा क्या लगाएंगे हम लोग नोजल यानी ब्रांच पाइप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं nozzle nozzle branch pipe branch pipe branch pipe बोलते हैं जो आगे जो लगाते हैं हम लोग वो ब्रांच पाइप लगाते हैं और वो फीमेल कपलिंग को अटैच होता है ब्रांच पाइप ये मेल हुआ या फीमेल हुआ दोनों दोनों ब्रांच पाइप ये मेल हुआ मेल हुआ मेल क्योंकि वो फीमेल के अंदर जाता है फीमेल के अंदर जाते हैं यानी मेल कपलिंग जैसे ही हुआ और उसको अटैच करेंगे और उसको इस तरह से ये हुआ ब्रांच पाइप ये आ, ये हुआ क्या हुआ फीमेल कपलिंग हुआ इसके अंदर से हम लोग आ डालेंगे और ये पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे पकड़ेंगे और पकड़ेंगे। ये पोजीशन में हम लोग पकड़ेंगे और आग बुझाएंगे आग बुझाएंगे वहां से कमांड देंगे पानी छोड़ो वॉल ओपन करेंगे और फिर बाद में जहां पे आग लगी है उस दिशा पे एम करेंगे और पानी छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे पानी छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे पानी छोड़ेंगे ओके ओके ठीक है सबको समझ में आया समझ में आया सबको हाँ किसी को कुछ पूछना है किसी को कोई शक male coupling female coupling branch pipe कोई शक ओजरील तो। समझ गए अभी हमारा अगर हमारा ऑडी अगर हमारा ऑडी एम्प्टी होता तो हम वहाँ पे जाके यूज़ करके हम डायरेक्ट डेमो लेकिन आपको समझ में आना ये हो गया ब्रांच पाइप ये कैनवास हाउस पाइप बराबर इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और पानी छोड़ेंगे क्या करेंगे पानी छोड़ेंगे ये पोजीशन में रहेंगे aim aim the base of fire और पीछे से कमांड देंगे वॉल ओपन करो वॉल ओपन करो open the valve open the valve और पानी छोड़ेंगे close the valve close the valve ये कमांड देना है हमको नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं ऐसे ऐसे कर रहा है उसने पानी छोड़ पानी छोड़ मत तो फिर गया हाँ तो गया तो ये बात है तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है क्या करना जरूरी है हमको हम हमको कमांड देना है क्या करना है कमांड देना हम लोग हम लोग कमांड देंगे हमारा देख मैं क्या बोलता है कमांड देंगे तब यहाँ से कमांड देने के बाद वो क्या करेगा मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा ओपन द वॉल और फिर बाद में बोलूंगा अरे खत्म हो गया चलो close the valve close the valve तो open the valve close the valve ये हमारा कमांड हमारे पास होना चाहिए क्योंकि क्या है कि मैंने बराबर पकड़ा नहीं उसके पहले उसने वॉल ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा बराबर ओके हाँ। सबको समझ में आया canvas hose pipe male coupling female coupling branch pipe hose reel drum drum मालूम पड़ा आपको कैसा है ड्रम मालूम है आपको ड्रम में होजरी लपेटा हुआ रहता है मालूम है ना वो ड्रम जो रबर पाइप जो लपेटा हुआ होता है वो किस में लपेटा हुआ होता है ड्रम ड्रम में ड्रम में रेड कलर का जो ड्रम है मालूम है ना है ओपन है एक मिनट ओके ओके सबको सब समझ में आया समझ में तो रिकॉर्ड होगा ना हाँ हाँ हो सब एडिट करेंगे एडिट करेंगे उसमें गाना डालेंगे ओके सबको समझ में आया हमको हमने क्या क्या हमने पढ़ा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर उसके बारे में हमने क्या पढ़ा स्मोक डिटेक्टर के बारे में पढ़ा हमने स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ा मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में पढ़ा हमने होज रील होज रील के बारे में पढ़ा फिर बाद में होज बॉक्स में के अंदर क्या है canvas hose pipe canvas hose pipe में क्या है male coupling male coupling female coupling और branch pipe branch pipe branch pipe ये सब चीज़ें हमें हमारा इक्विपमेंट है बराबर हमने जो वहाँ पे फिट किया है वो इक्विपमेंट है वो उसके बारे में हमने जानकारी ली लेकिन ये हफ्ते में दस दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे डेमो प्रैक्टिकल ये करके हम लोग रेडी रहेंगे if any incident happen what we will do we will fight with this equipments समझ गए सब लोग ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए हमको रेडी पोजिशन में रहना रेडी पोजिशन कैसे रहते हैं सिक्सटी एट डिग्री स्प्रिंकलर क्या होता है स्प्रिंकलर शॉवर वाला शॉवर वाला बराबर है उसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब होती है लेकिन वो कब पहले स्मोक डिटेक्टर से हमने हमको पता चला फिर बाद में आग लग गई है हम लोग बुझा नहीं पा रहे हैं और स्प्रिंकलर बाद में क्या काम करेगा हीट जनरेट हुआ क्या हुआ हीट जनरेट हुआ और सिक्सटी डिग्री क्रॉस करने के बाद वो ट्यूब फट जाएगी और पानी बहना चालू हो जाएगा सराउंडिंग एरिया से पानी बहना चाहिए हमको कुछ करना नहीं है समझ गए और हो, हीट होने के बाद वो तुरंत उसका काम करेगा पानी से आग बुझना चालू हो जाएगा कहीं पे भी हुआ रहेगा इंसिडेंट हुआ रहेगा ये क्रॉस करने के बाद स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए तो ये काम अपना उसका होता है और नुकसान ज़्यादा होता है पानी पानी फैल जाएगा और सब जगह पे खराब हो जाएगा तो इसके लिए फायर स्प्रिंकलर से पहले आग बुझाओ नहीं तो आगे चल के तो ऑटो में जो काम कर रहे हो वो होगा ही वो फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है और अच्छा, और क्या अच्छा। हमारे पास <coughs> क्या है हीट डिटेक्टर ah. <coughs> समझ गए हाँ और हमारे पास अपना इक्विपमेंट कौन सा है होज रिल है अभी उधर जाना है क्या क्या इतना ही हाँ नहीं जा सकते ना <coughs> हमारे पास ऑडी में देखो अभी कहीं पे भी अगर लगता है सीट सीट जल रही है वहाँ पे क्या हुआ आग लग गई शुरुआत हो गई और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ ये सब हुआ तो हमको क्या करना है होजरील को ओपन करना है मालूम है ना होजरील रबर का होता है वो मालूम है ना ब्लैक कलर का आगे क्या रहेगा उसका वॉल रहता है करने के लिए जैसे ही जहाँ जहाँ पे हुआ है अभी लगता है कि वहाँ पे हुआ है तो चलो एग्जिट गेट पे गेट के सामने ही अपना होजरील का ये है ड्रम है वो ड्रम घुमा के होजरील को लेके दौड़ के आगे बढ़ने का और जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे एम करने का और पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं आग बुझा सकते हैं बुझा सकते हैं बराबर उसको कौन सा उसका आगे क्या लगा शटअप नोजल क्या है नोजल हमारे यहाँ पे नोजल है तुम्हारे यहाँ पे ये है ना वॉल है अपना वॉल ऐसा बंद करना है चल कल किया था ना अपन परसों हाँ, वॉल है वॉल ऐसा है वॉल है तो, तो वो वॉल को ऑन करेंगे पानी आना चालू हो जाएगा हाँ। हमारा जहाँ से ड्रम है वहाँ पे वॉल ओपन करना है और आगे का वॉल ओपन करने के बाद पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं आग बुझा सकते हैं बराबर तो ये होजरील का काम हुआ उसके बाद में हमारे पास क्या है दूसरा एक बाजू में बड़ी आग लगी है ये पानी का डायमीटर कितना रहता है पाइप का और फिर कैनवास हाउस पाइप उससे बड़ा रहेगा ये साइज में बराबर कि नहीं तीस मीटर का रहता है हाँ, तीस मीटर थर्टी मीटर का वो रहता है लेकिन वो फ्लैट रहता है उसमें दस के से तक प्रेशर हम लोग दे सकते हैं हम लोग तो देते ही हैं दस के तक प्रेशर देते हैं और क्या होगा उसको यूज़ करने के लिए हमको stand up stand by fire hydrant riser होता है क्या होता है stand up stand by fire hydrant अभी होज बॉक्स है फायर होज बॉक्स में क्या रहता है दो कौन बता सकते क्या बता सकते उसमें फायर होज बॉक्स में क्या होता है लाल बॉक्स में वो पाइप रहता है वाइट वाला कौन सा वाला पाइप व्हाइट वाला पाइप को क्या बोलते हैं canvas hose pipe canvas canvas canvas hose pipe canvas hose pipe बोलते क्या बोलते हैं उसको कैनवास होज पाइप अभी एक कैनवास होज पाइप के आगे क्या होता है कैनवास होज मेल कपलिंग क्या होता है मेल, मेल कपलिंग उसके पीछे फीमेल कपलिंग और उसके ऑपोजिट क्या रहेगा फीमेल कपलिंग समझ गए मेल कपलिंग आगे रहेगा फीमेल कपलिंग पीछे रहेगा बराबर आगे जो फीमेल कपलिंग है अभी stand by fire hundred riser में क्या रहेगा मेल रहेगा फीमेल रहेगा स्टैंड बाय फायर हंड्रेड में एक जगह पे जो स्टैंड है रेड कलर का जो पाइप है उसको वॉल होता है उसको क्या अटैच करेंगे हम लोग ऑलरेडी फीमेल है उसको फीमेल को फीमेल नहीं अटैच होता है फीमेल को मेल अभी जो ये होल है होल है वो फीमेल है उसके अंदर लक्स है समझ में हाँ। तो मेल कपलिंग जो कैनवास हाउस पाइप में जो मेल कपलिंग है उसको फीमेल फीमेल कपलिंग के अंदर डालना है क्या करना है समझ में फीमेल कपलिंग में डालना है पर वो हो गया मेल और फीमेल अभी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा फीमेल कपलिंग फीमेल आगे जाएगा वो फीमेल कपलिंग जाएगा उसके उसके आगे क्या निकलेगा क्या लगाएंगे हम लोग नोजल यानी ब्रांच पाइप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं nozzle nozzle branch pipe branch pipe branch pipe बोलते हैं जो आगे जो लगाते हैं हम लोग वो ब्रांच पाइप लगाते हैं और वो फीमेल कपलिंग को अटैच होता है ब्रांच पाइप ये मेल हुआ या फीमेल हुआ दोनों दोनों <coughs> ब्रांच पाइप ये मेल हुआ मेल, मेल हुआ मेल, क्योंकि वो फीमेल के अंदर जाता है हाँ। फीमेल के हाँ। अंदर जाता है यानी मेल कपलिंग जैसे ही हुआ और उसको अटैच करेंगे और उसको इस तरह से ये हुआ ब्रांच पाइप ये ये हुआ क्या हुआ फीमेल कपलिंग हुआ उसके अंदर से हम लोग आ डालेंगे और ये पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे पकड़ेंगे और ये पोजीशन में हम लोग पकड़ेंगे और आग बुझाएंगे आग बुझाएंगे वहां से कमांड देंगे पानी छोड़ो वॉल ओपन करेंगे और फिर बाद में जहां पे आग लगी है वो दिशा पे एम करेंगे और पानी छोड़ेंगे पानी छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे पानी छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे पानी छोड़ेंगे ओके ओके ठीक है सबको समझ में आया समझ में आया सबको हाँ किसी को कुछ पूछना है किसी को कोई शक male coupling female coupling branch pipe hose reel तो- समझ गए अभी हमारा अगर हमारा ऑडी अगर हमारा ऑडी एम्प्टी होता तो हम वहाँ पे जाके यूज करके हम डायरेक्ट डेमो लेकिन आपको समझ में आना ये हो गया ब्रांच पाइप ये कैनवास ऑफ पाइप बराबर इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और पानी छोड़ेंगे क्या करेंगे पानी छोड़ेंगे ये पोजीशन में रहेंगे aim aim the base of fire और पीछे से कमांड देंगे वॉल ओपन करो वॉल ओपन करो open the valve open the valve और हाँ, पानी छोड़ेंगे close the valve close the valve ये कमांड देना है हमको हाँ, नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं ऐसे ऐसे कर रहा है उसने पानी छोड़ पानी छोड़ मत हाँ, तो फिर गया हाँ तो गया तो ये बात है <laughs> तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है क्या करना जरूरी है हमको हम हमको कमांड देना है क्या करना है कमांड देना हम लोग हम लोग मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा ओपन द वॉल और फिर बाद में बोलेंगे अरे खत्म हो गया चलो close the valve close the valve open the valve close the valve ये हमारा कमांड हमारे पास होना चाहिए क्योंकि क्या है कि मैंने बराबर पकड़ा नहीं उसके पहले उसने वॉल ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा बराबर ओके हाँ। सबको समझ में आया हाँ। क्या नवा दोस्त pipe male coupling female coupling branch pipe hose reel drum drum मालूम पड़ा आपको कैसा है ड्रम मालूम है आपको ड्रम में होज रील लपेटा हुआ रहता मालूम है ना वो ड्रम जो रबर पाइप जो लपेटा हुआ होता है वो किस में लपेटा हुआ होता है ड्रम में ड्रम में ड्रम में रेड कलर का जो ड्रम है मालूम है ना है ओपन है हमको हमने क्या क्या हमने पढ़ा फायर एक्सटिंगशर के बारे में पढ़ा ये एबीसी का फायर एक्सटिंगशर ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगशर उसके बारे में हमने क्या पढ़ा स्मोक डिटेक्टर के बारे में पढ़ा हमने स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ा मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में पढ़ा हमने होज रील होज रील के बारे में पढ़ा फिर बाद में होज बॉक्स में के अंदर क्या है canvas hose pipe canvas hose pipe में क्या है male coupling male coupling female coupling और branch pipe branch pipe branch pipe ये सब चीज़ें हमें हमारा इक्विपमेंट है बराबर हमने जो वहाँ पे फिट किया है वो इक्विपमेंट है वो उसके बारे में हमने जानकारी ली लेकिन ये हफ्ते में दस दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे डेमो प्रैक्टिकल ये करके हम लोग रेडी रहेंगे if any incident happen what we will do we will fight with this equipments समझ गए सब लोग ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए हमको रेडी पोजीशन में रहना चाहिए रेडी पोजीशन कैसे रहते हैं